laku e apel tebarata-rata dengan dakare jendaku Isu tebewe au sari ta abdinu saha melai dunia Tubalaku naya Nama saya Mardiana Bidana. Saya Dayak Maanyan asli, lahir di uh, kampung Sarapak, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Beritu Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya sekolah di keperawatan tahun uh, tahun 1900 76 sampai tahun 1979 saya lulus langsung bekerja eh, saya lulus tahun bulan Mei 1979 kemudian saya bekerja eh, bulan Agustus tahun 1979 di Rumah Sakit Umum Tamiang Layang. Sampai sekarang saya masih bekerja di Rumah Sakit Umum Tamiang Layang. Oh, dua tahun lagi pensiun dan usia saya sekarang sudah 54 tahun. Ada, Di rumah sakit ini berapa? Lawas ini Ini sebetulnya harusnya periksa darah ke rumah sakit bulan-bulan di hari kayak sehat berjuang ikut berjuang bersama-sama masyarakat di luar saya sebagai perawat karena ke kami melihat di sana uh, perusahaan PTSGM itu sudah masuk ke wilayah perkampungan jadi kami berusaha bersama-sama membuat pernyataan sikap untuk menolak itu karena kami merasa jika hutan-hutan tempat e, penyangga atau hutan adat, hutan penyangga milik masyarakat itu habis, maka kehidupan masyarakat pun pasti akan lebih miskin dari yang sekarang ini. Merah apa? Oh, iya. Eh, kamu oh, oh, mau apa god, menang? mau minta tuh. tengah-tengah hutan Heera bekas serbuk-serbuk sekitar 20 hektar kebun anggrek Uh, bukan kebun hutan anggrek di desa Sarapat ini sudah habis dibabat oleh perkebunan kelapa sawit PT eh, apa SGM atau PT sawit Graha Menunggal hanya ada beberapa macam ang jenis anggrek yang tersisa tetapi di dalam e, kebun atau hutan karet masyarakat, hutan buah-buahan masyarakat yang dipertahankan oleh masyarakat selama ini. Kalau di rawa, di sekitar rawa, danau dan sungai atau hutan adatnya sudah habis dibabat semua kurang lebih 685 hektar. saya bisa uh, mendirikan sanggar. Saya mendirikan sanggar karena saya melihat suatu saat dengan keadaan kemajuan zaman, suatu saat seni budaya dan adat istiadat Dayak Maanyan akan punah dan hilang. Berikan pertama saya mendirikan kelompok tari dengan beberapa orang anak didik dan semuanya itu adalah anak-anak dari perkampungan. Jadi saya melihat dengan e, antusiasnya anak-anak juga ingin belajar dan ingin mempelajari tari serta seni budaya dan adat Dayak Maanyan itu. Jadi saya di sini bukan hanya ingin melatih tari saja, tapi saya juga sambil memperkenalkan adat istiadat dan alat-alat untuk nenek moyang kami pada zaman dahulu bekerja sebagai petani dari menumbuk padi sampai membersihkan beras alat-alat itu semua saya perkenalkan kepada anak-anak supaya tidak hilang. Karena dengan kemajuan zaman sekarang, alat-alat itu mungkin akan hilang dan mereka tidak pernah akan mengenal alat-alat itu juga. Dedeh anu. Kau bisa mengelunek nih Aku pakai taruh lunik ini, era eh, kadiki ku tak Kami tetap ingin hidup di tengah-tengah hutan yang kami jaga selama ini untuk mempertahankan kehidupan kami turun-temurun. Kami tidak akan melarang perusahaan e, masuk atau e, tambang maupun perkebunan kelapa sawit, tetapi janganlah merebut hak hidup kami. Kami mohon kepada pemerintah jangan marah jika kami ma uh, manusia hutan ini nanti ke depan berbondong-bondong masuk kota. Karena kami sudah tidak ada lagi tempat tinggal. Sungai, rawa, danau, hutan yang kami lindungi, tempat sumber penghidupan kami sudah habis dibabat kemana lagi kami lari. Sekarang masih e, makhluk halus atau binatang-binatang yang masuk kota, masuk desa, tapi suatu saat manusia hutan yang akan masuk lagi. Karena sudah tidak ada tempat tinggal. Kami tetap berjuang sampai kapanpun. Terima kasih. balaku naik apa tu bari buri budeng tu